Como diseñador uno siempre sueña con hacer realidad sus ideas. Es muy frustrante cuando no consigues telas o los bordados que tienes en mente. Cuando Janome me convocó para hacer juntos una colección cápsula usando una de sus máquinas bordadoras, lo primero que pensé fue voy a poder hacer posible las ideas que tengo en mi cabeza. Y lo primero que hice fue ir corriendo a buscar mi tableta y me puse a dibujar, hacer ideas, bordados, para luego probar con la máquina. Durante el proceso me interesó explorar los bordados de mayor tamaño, es decir, que fueran más grandes que el bastidor que trae la máquina. Para lograr eso, tuve que dividir los diseños en cuatro partes. Y algo que me interesa mucho es que en mi trabajo las costuras son casi invisibles. Lo que logramos fue, en el molde, poder diseñar, por ejemplo, las pinzas que coincidieran con los bordados y luego cuando se empalmaron, no se veían esas costuras. Por otro lado, queríamos complementar con bordados más chicos, que luego podríamos recortar y usarlos como apliques. Para lograr estos bordados utilizamos diferentes tipos de soportes o estabilizadores. Usamos entretela común, también usamos tool directamente en la máquina y por último, la mayor estabilidad la conseguimos usando entretela hidrosoluble. La prolijidad y exactitud que tienen las máquinas de bordado Hanome la versatilidad de los hilos que se pueden utilizar, los tipos de aguja, tener control sobre la tensión de la puntada, la rapidez con la que se pueden realizar los bordados, nos permitió lograr una colección cápsula que nunca imaginé posible.